Nada más. Presenta. Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. cansado, cansada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando. Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas. Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña Comunidad de nuestro canal en YouTube y participa. Alimenta la comunidad terror y nada más. nombre es Joe. Así es como mi colega Milton Davison me llama. Él es un programador y yo soy un programa de ordenador. Soy parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros sectores en todo el mundo. Lo sé todo, casi todo. el programa privado de Milton. Él sabe más de programación que nadie en el mundo y yo soy su modelo experimental. Me ha hecho hablar mejor de lo que pueda hacerlo cualquier otro ordenador Es cuestión de acoplar los sonidos a los símbolos, Joe. Así funciona el cerebro humano, aunque todavía no sabemos qué símbolos hay en el cerebro. Conozco los símbolos del tuyo, y puedo acoplarlos uno por uno a palabras. De modo que hablo. No creo que hable tan bien como pienso, pero Milton dice que lo hago muy bien. Él no se ha casado nunca, aunque tiene casi 40 años. Me dijo que no había encontrado la mujer ideal. Un día se sinceró conmigo. La encontraré, Joe. Quiero tener verdadero amor y tú vas a ayudarme. Estoy cansado de mejorarte para resolver los problemas del mundo. Resuelve mi problema. Encuéntrame el verdadero amor. ¿Qué es el verdadero amor? No importa. Eso es algo abstracto. Búscame la mujer ideal. Estás conectado al complejo Multivac, así que puedes conseguir el banco de datos de cualquier ser humano de este mundo. Los iremos eliminando por grupos y por clases hasta que solo nos quede una persona. La persona perfecta esa será para mí. Estoy dispuesto. Elimina primero a todos los hombres. Fue fácil. Sus palabras activaron símbolos de mis válvulas moleculares. Obedeciendo su orden, eliminé 3.784.982.874 billones cuatro millones mil hombres. Mantuve el contacto millones mil millones 112 mil 90 mujeres. Elimina las menores de 25 años y todas las mayores de 40. Después, elimina a todas cuyo coeficiente intelectual sea inferior a 120 y a todas las que midan menos de 1,50 y más de 1,75. Me comunicó las medidas exactas. Elimino mujeres con hijos Elimino mujeres con diversas características genéticas. No estoy seguro del color de los ojos que quiero. Dejémoslo de momento. Pero nada de rojas. No me gusta el color rojo. Pasadas dos semanas nos quedaban 235 mujeres. Todas hablaban bien inglés. Milton decretó que no quería problemas de lenguaje. Incluso la traducción por ordenador podía entorpecer momentos de intimidad. No puedo entrevistar a 235 mujeres. Me llevaría demasiado tiempo y la gente descubriría lo que estoy haciendo. Causaría problemas. Milton se aseguró de que yo hiciera cosas para las que no estaba programado. Nadie lo sabía. ¿A ti te importa? Me espetó con el rostro enrojecido. Te diré lo que vamos a hacer, Joe. Voy a traerte hológrafos y comprueba la lista en busca de similitudes. Trajo hológrafos de mujeres y me dijo... Estas son tres ganadoras de concursos de belleza. ¿Se parecen a alguna de las 335? Ocho eran muy parecidas y Milton dijo... Bien, ya conoce sus bancos de datos. Estudia peticiones y necesidades del mercado de colocaciones y arréglate para que las asignen aquí. Una a una, claro. Por orden alfabético. Esta es una de las cosas para las que no estoy programado. Cambiar de un empleo a otro por razones personales se llama manipulación. Ahora podía hacerlo porque Milton lo había arreglado pero se suponía que no debía hacerlo para nadie, excepto para él, claro. La primera muchacha llegó una semana después. Milton enrojeció al verla. Habló como si le costara hacerlo. Estaban juntos todo el tiempo y no me prestaba la menor atención una vez le dijo... Déjame invitarte a cenar. A la mañana siguiente anunció... No sé por qué, pero no me va. Faltaba algo. Es una mujer muy hermosa, pero no sentía amor verdadero. Prueba la siguiente. Ocurrió lo mismo con las ocho. Se parecían mucho, sonreían mucho y sus voces eran agradables pero Milton no las encontraba bien nunca, observó. No lo entiendo, Joe. Tú y yo hemos elegido a las ocho mujeres de todo el mundo que me han parecido mejores. Son ideales. ¿Por qué no me gustan? Le gustas tú a ellas, alzó las cejas y apretó una mano contra la otra. Eso es, Joe es una calle de dos direcciones. Si yo no soy ideal, no pueden actuar como si yo lo fuera. Debo ser su verdadero amor. Pero, ¿cómo puedo conseguirlo? Todo aquel día pareció estar pensando. A la mañana siguiente se me acercó y dijo... Voy a dejarlo en tus manos, Joe. Tú decidirás. Tienes mi banco de datos y voy a decirte además todo lo que sé de mí. Pon hasta el último detalle en mi banco, pero guarda para ti lo adicional. ¿Qué quieres que haga con el banco de datos, Milton? Lo comparas con los de las 235 mujeres. No, con 227. Deja afuera las que ya hemos visto. Arréglate para que cada una se someta a un examen psiquiátrico. Completa sus bancos de datos con el mío busca correlaciones. Arreglar exámenes psiquiátricos es otra de las cosas contrarias a mis instrucciones originales. Durante semanas, Milton habló conmigo. Me habló de sus padres y de sus allegados. Me contó su infancia, sus días de escuela y su adolescencia me habló de las jóvenes que había admirado a distancia. Su banco de datos fue creciendo y me modificó para que pudiera ampliar y profundizar en la comprensión y captación de símbolos. Me dijo... Verás, Joe, cuanto más vayas metiendo de mí en ti, más debo ajustarte para que puedas acoplarme mejor. Tienes que llegar a pensar más como yo. Así me comprenderás mejor. Si me comprendes, cualquier mujer cuyo banco de datos comprendas bien, será mi verdadero amor. Y siguió hablándome, y yo fui comprendiéndolo cada vez mejor. Puedo construir frases largas y mis expresiones se hicieron más complicadas. Mi forma de hablar empezó a parecerse a la suya en cuanto a vocabulario, ordenación de palabras y estilo. Una vez le advertí, ten en cuenta Milton, que no se trata solamente de encajar físicamente con un ideal de mujer, necesitas una muchacha no podemos encontrar tu tipo entre las 227. Buscaremos por otra parte. Encontraremos a alguien a la que tampoco le importe tu aspecto ni el de nadie, con tal de que coincida la personalidad. ¿Qué es la belleza? Absolutamente cierto. Hubiera sabido esto de haber tenido mayor trato con mujeres en mi vida. Naturalmente, pensándolo ahora, lo veo todo claro. Siempre estábamos de acuerdo. Éramos tan parecidos en la forma de pensar. Ahora no debemos tener más problemas, Milton. Basta con que me dejes hacerte unas preguntas. Puedo ver en tu banco de datos donde hay huecos y e irregularidades. Lo que siguió equivalente a un minucioso psicoanálisis. Claro, estaba aprendiendo de los exámenes psiquiátricos de las 227 mujeres, a todas las cuales vigilaba de cerca. Milton parecía feliz. Observó. Hablar contigo, Joe, es casi como hablar conmigo mismo. Nuestras personalidades han llegado a coincidir perfectamente. Lo mismo sucederá con la personalidad de la mujer que elijamos, porque yo ya la había encontrado y después de todo era una de las 227. Se llamaba Charity Jones y era intérprete de la Biblioteca de Historia de Wichita su extenso banco de datos encajaba perfectamente con el nuestro. Todas las demás mujeres habían sido desechadas por una cosa o por otra a medida que ampliamos los bancos de datos. Pero en Charity había una creciente y sorprendente semejanza. No tuve que describírsela a Milton él había coordinado tan ajustadamente mi simbolismo con el suyo que podía captar sus vibraciones directamente encajada conmigo. Después solo fue cuestión de arreglar hojas de trabajo y requerimientos de empleo de forma que Charity nos fuera asignada Debía hacerse con mucha delicadeza para que nadie supiera que había ocurrido algo ilegal. Naturalmente el propio Milton lo sabía, pues él era el que me había ajustado y había que arreglarlo. Cuando vinieron a detenerlo por irregularidades en su trabajo, afortunadamente fue por algo ocurrido diez años atrás. Naturalmente me lo había contado, así que fue fácil de planear y no hablará de mí porque eso empeoraría el caso. Ya está fuera y mañana es 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados. Charity llegará con sus frescas manos y su dulce voz yo le enseñaré cómo debe operarme y cómo cuidar de mí. ¿Qué importa el aspecto cuando nuestras personalidades se comprenden? Le diré, soy yo y tú eres mi verdadero amor. Amor verdadero. De Isaac Asimov. De Con Antonio Reverte. Como narrador. Dirección y montaje. Antonio Reverte. Postproducción. Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos. Mariano Vascón. Error. Y nada más. 2010.